आ गए भैया आ गए हाँ रानी जी समझ गई भैया आ गए कौन भैया चल दिखाती हूँ ये तुम क्या कर रहे हो हाल कर रहे हो हैंड शेक कर लो हैंड शेक हैंड शेक विदेश बन गया तो भारत का संस्कार भूल गया हेलो भैया हेलो बंडवाल कैसे हो तुम अच्छा हो ना फल कभी तो खाते हैं नागबुढ़िया Ha बकरी अंदर फेंक चुका था आउट ही है क्योंकि तूने बैट बैट को क्रिस के उस पार फेंका था और तू क्रिस में नहीं पहुंचा था इसलिए तू आउट है कैसे देख मैं तुझे समझाता हूँ ये बैट है हाँ। और ये क्रिस है हाँ। और इस क्रिस के अगर तेरा बैट होता हाँ। और तेरा हाथ से करंट सप्लाई होता तो तू आउट नहीं होता लेकिन तू तो बाहर खड़ा था तू आउट है आउट आउट हमारा वीडियो कैसा लगा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपको जैसा जैसा वीडियो अच्छा लगता है आप हमें कमेंट पे बता दीजिए हम ऐसा ऐसा आपको वीडियो ला दिखाएंगे